गांव में खाली हाथ मी बैठा मेरा ऊपर नहीं मैं जाने नहीं गया क्या करने लग रहा है मनीषा होल्ड करो हमारे एचपी देखो लड़ा मर गया हाँ सामो तू बैंडेज लगाते हैं Kala e maa loa, e kane boi sa chala, me jaki lang na ute che, a digal le boi sa chala. Okay, po. Okay.